povo de Lucus Augusti. No 2021 imos conquistar o mundo. Romanos, castrexos, xuntos levaremos a cabo esta misión. Desculpe, jefe, mm. non é por cortarlle o rollo, pero como carallo imos facer? O okay. que? O de conquistar o mundo, digo. Tens conexión a internet? Teño. Pois por streaming! Por streaming! O 19 de suño imos demostrarlle ao mundo enteiro o que é Ardelo. Ardelo! ¿Qué? Oye, ¿qué es streaming? Conectaros.